All that's all that's all that's all that's the flow. Olha esse foco, esse nigga ganhou Olha esse povo que o nigga gastou Foi tanto tempo, mas ele lutou Pois vim na batalha, depois abraçou Amigo, não deixo por casa de hoes Já vendo droga, mas nunca cheirou Da luz tava à espera, agora chegou O ritmo aperta, a garganta soprou Dá no nigga que sempre apoiou Cigarro na boca, torreira queimou Fogo na mente, cadece meu tom Dois me guiando, por isso sou forte me lembrei da história, sacrifício feito, lenga agora é história Já não sinto medo, agora é glória Esse fumo é feito da memória Fama tá chegando, é promissória Deixa a bebê da via Água bem dela fugia Mas em cima da cama gemia só lhe chamam de mexina, mas onde essa a se meter. Que na luz do dia ela mordia, ah. todos esses corações partia. E os olhos todos ela prendia. Quem pedisse número, ela punia. Amor por ela, ela sentia. Mas o dia inteiro ele sofria Tudo por ela faria Mesmo Alejandro defendia Toque dela de ouro arrepia Pele de diamante bonito da rima só é uma faca Ovata mama me chama papá Com a besta de lado uma brada Corta, corta, corta, corta, faca Descartei-me da vida e trouxe o relatório. Olha se foi que esse nigga ganhou Olha esse povo que o nigga gastou Foi tanto tempo mas ele lutou Pois vim na batalha depois abraçou Amigo não deixo por causa de hoes Já vendeu droga mas nunca cheirou Da luz tava à espera agora chegou O ritmo aperta a garganta soprou